Tem lugares que não são feitos para ter pressa. Lugares que merecem ser degustados bem lentamente. E Siem Reap é um desses. Rua de terra batida já não combina com velocidade. As ruínas, então, nem se fala. Imagina se ruínas onde o tempo parece ter ficado parado e vão inspirar correria, né? Então, na hora de explorar a antiga capital do Império Khmer, a gente optou por uma marcha bem mais lenta para entrar também no ritmo de Siem Reap. Você acorda achando que é a única louca que está de pé às quatro da manhã para ver o sol nascer. E aí chega no templo, dá de cara com a maior multidão. Mas tudo bem, isso já era de se esperar. O que importa é que depois que o dia nasce, o povo dá uma dispersada e aí é incrível. Angkor Wat nada mais é que símbolo e orgulho nacional do Camboja. E também um dos monumentos mais emblemáticos do mundo. Você pode passar a manhã inteira só de longe observando as torres ou aqueles pátios. Ou então chegando bem de perto para ver as paredes encravadas de imagens, inscrições. Só que esse monumento é só a pontinha do SBR. É um entre centenas de outros templos. Angkor era a capital do Império Khmer e era considerada a representação do céu aqui na Terra. Então, a cada novo rei, era construído um novo templo ainda maior e com imagens e construções ainda mais imponentes do que os anteriores. Então, hoje a cidade é uma prova viva de quão complexa era a arte, a cultura, a arquitetura da sociedade Khmer. Então, andar pelas ruínas era toda hora virar uma esquina e dá de cara com uma imagem assim, de tirar o fôlego. Porque, no fim das contas, esse foi um lugar construído para ser divino, para ser majestoso. Dizem que Anko foi a maior cidade pré-industrial do mundo. Então, por conta do tamanho, existem muitas ruínas a serem escavadas, estudadas. E essas ruínas, que não aparecem meio abandonadas, também têm um charme especial. Não só porque elas ainda estão tomadas pela natureza, né? Tá tudo meio bagunçado, fora da ordem, mas principalmente porque elas ficam praticamente vazias, e no maior silêncio, na maior paz. E pra gente foi o ponto perfeito para encerrar a viagem, se despedir do Camboja sem pressa e sem concorrência.